この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。係大家好啊，歡迎翻嚟《Table Game Play》啊，我係 Uson。咁我諗我喺幾個月前嘅一段片咧，就曾經介紹過 Delta Production 三個社三毛卡倫馬嘅一個 BS 龍蝦嘅 Live Counter 嘅作品啦。 咁三木卡路瑪咧，佢一位香港 B.S.Ming 嘅同人畫師啦。咁廣東話讀法就可讀作三木叶嘅。咁我唔比較多啲人認識就係佢以前社员級字嘅呢個筆名啦。咁依家佢就改咗筆名做三木卡路瑪。咁喺嚟緊廿二號嘅 w i n 加拿廿四嘅活動入边呢，咁三木卡路瑪就會擺檔出售新嘅 B.S. 木卡嘅 live counter 咯。咁今日呢，我已經事前录到佢最新嘅作品啦。咁陣間呢，就會同大家逐一介紹嘅。咁以乎可能有朋友唔知道乜嘢係 Wingbo 加拿二四啊，咁就同大家簡單地介紹下呢個活動啦。 咁《永保加 a 簡稱就係《考資》啦，由各個同人組織提供唔同嘅同人本啦，同埋周邊精品嘅一個活動嚟嘅。咁中意 A.C.G 文化嘅朋友呢，我諗大家都可能已經聽過呢個名啦。咁今年舉辦嘅日期就係十二月嘅二十二號啦，咁星期日嚟嘅。咁就喺九龍灣國際展覽中心三樓同六樓展覽廳二三咧舉行嘅。就由上晝嘅十一點咧，去到下晝嘅六點嘅。咁標准門票咧就係四十蚊咯，V.I.P 優先入場咧咁就八十五蚊嘅。 咁而當日咧，Delta Production 咧，三角社就喺呢個位置咧，喺 Indigo One 嘅呢個位置咧，度擺檔啦。咁如果大家有興趣想買 BS 木刻嘅 live c o u n t e r 嘅朋友咧，咁啊當日可以去會場咧，咁啊自行選購啦。咁今次三木卡奴麻嘅作品咧就有九款啦。咁所有嘅樣本咧都已經喺我手上邊噶啦。咁依家就會同大家逐一介紹嘅。咁首先咧，第一款就係上次都已經介紹過嘅私服版本嘅 n e o b a 嘅司機啦。咁佢係龍輝神嘅司機嚟嘅。咁上次買唔到嘅朋友咧，咁今次可以補買翻啦。 咁而第二款咧就我哋嘅呢個東装二話版本嘅一個《n e w d o Nanias》啦，咁就我哋嘅断序之滅龍司機嚟嘅，咁簡稱就係病娇龍啦。咁就因為佢設定上咧，其實佢係一個非常之對 n e o v a 痴情嘅一位女子啦。咁睇翻佢啲唔同嘅二話啊，或者個 f l a t e s t 下边咧，亦都係寫住佢係想皮落皮落 n e o v a 嘅一個一個有啲病態同埋痴情嘅一個病娇女子啦，係啦。 然之后咧就到第三款啦，就系呢个暑假泳装二画版嘅蜂王女 n i n a 啦。咁呢个版本佢最具象征性嘅地方咧就系佢个波啦，冇错就系佢打紧嘅呢个排球。咁由于画师三毛卡里馬就非常之中意蜂王女，所以据闻佢画呢張蜂王女嘅槽嘅时候咧，今日投放咗好多个人嘅入望喺上面嘅。咁蜂王设定上系一个充满运动细胞嘅角色啦。但系睇翻官方嘅卡图咧，其实我哋可以睇到佢俾人一种。 总系散发住一股色气印象啦，同埋无时无刻咧都系喺度卖紧肉嘅，咁呢个先系嘅正业啦。咁所以三木金人埋咧，亦都系将佢称呼为 b s 界嘅呢个移动十八禁啦。然之后第四款就系呢个超神星龙司机嘅罗亞富鲁鲁啦。咁呢个版本就冇记错就系我哋嘅呢个司机画集入边咧附送嘅我张 send number one 嗰張衣装版本嚟嘅。咁而第五款就系我哋嘅呢个灭神星龙迪安娜库鲁 嘅聖誕泳裝物，聖誕泳裝。咁然之後第五款就係我哋呢個 Diana 服装，我哋嘅呢個滅神星龍聖誕嘅衣裝版本司機咧。唉，差啲又想講泳裝。 <laughs> 咁咧，然之後就第六款嘅木卡啦，天使長 Sophia 嘅一個木卡嘅拉翻頭。咁對比起其他款式嘅拉翻頭嚟講咧，咁佢一個有最多坑數嘅一個木卡啦。 咁我谂设计上原意都系俾翻天灵蛋去使用啦，然之后我哋可以摆晒之上咧去揸逢下对手咁样嘅。咁啦，然之后通常见到咁嘅姿势嘅时候咧，我哋都要咁样去望一望啦，系啦。但系好可惜嘅咧，系乜都睇唔到嘅。直上咁，然之后咧就到直式版本嘅一个木克奇拉芬头啦，咁有三款嘅。然之后第七款就到呢个碌宝灵嘅马神蛋啦。

咁同人哋都系打一樣啦，咁都係召 k i s s p i r t 超人星龍嘅時候嘅一個姿勢嚟嘅。咁值得提啦，當你前後都係揀蛋同魔味嘅時候咧，咁就會出現一個彩蛋啦。咁就出現翻啲坑纹喺度嘅，有翻啲晶核嘅嗰個紋理喺度啦。咁呢個係前後蛋同魔味咧，咁啊先至會有嘅一個彩蛋然後就到最後一款嘅木刻啦，就係布雕斯克拉嘅 Live Card 啦。咁喺咁多款木刻入边咧，我諗我最中意咧就應該係呢款嘅。 咁因為咧，大家可以見到佢呢副木刻嘅 Life Counter 嘅坑咧，係攞人偶嘅公仔去做成啦。咁基本上我哋放啲 core 嘅上去嘅時候咧，咁我當我哋削減生命值就變相係爆咗啲人偶嘅頭啦。咁所以喺呢個設計上咧，咁自己就幾中意呢副木刻嘅。咁以上咧就係三木卡龍馬佢喺 RG 二四入邊擺當會賣嘅 BS 木刻 Life Counter 嘅款式啦。

同埋咧，前面提及到嘅 s o f i a 咧，咁因為佢系將啲圖咧就燒咗落兩層圖啦，咁就所以咧，咁就係會當單面計算啦，同埋亦都係唔會係雙面二圖夾砌砌成一塊嘅時候咧，係唔會出現佢呢個選擇嘅。咁希望呢一點咧，大家可以留意翻啦。咁 s o f i a 咧，佢都係計單圖咁去計算啦，咁就都六十蚊嘅。咁另外啦，前後蛋魔味呢個配搭咧，咁日頭先都提到係會出一個彩蛋啦，咁佢有翻誒啲戰輝嘅一個紋出嚟嘅。 咁但系你咧，如果系你系选择可能一边系彈一边系摸味咁，然之后另外一边咧系配其他嘅木刻嘅时候咧，咁呢个菜单就会消失啦。咁同埋仲有一点啦，就系喺使用木刻嘅时候咧，咁就希望大家可以留意翻，避免湿水啦。咁因为佢一个木制品嘅关系咧，咁希望大家可以避免湿水嘅情况啦。咁呢一点就希望大家可以使用嘅时候留意翻啦。咁有关畫师三木 culma delta production 三角石同埋 l g 二四嘅。 網站連結咧，我就擺咗 discussion 下邊嘅。咁如果想了解更加多嘅朋友咧，可以去下邊嘅連結撳入去睇下啦。對 BS 木克 live Calendar 有養趣嘅朋友咧，咁記得今個禮拜日咧，要記得要去九龍灣啦，喺 l g 二四會場入邊咧就揾翻三角石 Double Production 嘅攤檔啦。咁就係呢個 Indigo One 嘅位置啦。咁自己就去買啦。咁如果你中意呢條片咧，可以俾个 like 啦，同埋訂埋呢個 channel 嘅。咁今日咧呢條片就到咗位置先，我哋喺下條片度再見啦，拜拜。